Više neću zgradu, sad bi sedam njih Ne bi platu perih banku, već znam gdje sa tim Jer star startu znam u marku koliko treba mi To je prelak zbir Hoću Dom Perignon koji svetli, noća si moje te jefti Vašaron, Filip, Pateki, AP, u kolekciji sve tri Ne bi dupe u mečki, nego ruleti Bentley, pressing Ostajem zadnji na pešti, bled i sevič Hoću Feng Shui, enterijer u kom sve curi da odem Oko mene majmuni preludi oh, A gdje žuriš? Playim u zamkama cash jurim te nauči da štek puniš U sve da veruješ sem ljudi Je, je, je, je, je, je, je, je Ne bih platu prebih banku Već znam gdje sa tim Jer u startu znam u marku koliko treba mi To je pralak zbir Ne za Više neću zgradu, sad bi sedam njih ne bi platu prebih banku, već znam ne sa tim Jer u startu znam u marku koliko treba mi To vi ne bi se smeli Dugo već muče meni hauba ispod nje zver može se Stižemo s bar tri auta, znač bar deset, znač polovije